Incluso hablando eso no desaparecerá Ni siquiera si empezamos Ya no hay nada que hacer ahora Aunque estemos juntos las sombras no hablan problema, el cielo. Al infierno en la veré luego. Raham, raham, nuestra fiesta. Pamiętnita dziewczony, artysty pianonystka, bo na niej nie Pareces si ya hablamos por última vez Ok Aunque nos van a hablar nada que se ¿A qué pasó el que anunció la llegada de aquel lobo? Fue devorado y desapareció. Per nuovo bossi che con tu nam gay Safia gay yo Quería escapar pero el miedo me dejó inmovilizado La jaula no está abierta Alguien mira, ayúdame Antes de que amar sa bo na